¿Qué tal amigos? Hoy les traigo la baraja de la lotería, pero de una manera muy especial, porque me di la tarea de recolectar cada personaje, pero en la vida real, así es que tomen sus cartas, tomen sus fichas, porque el juego comienza y sale y se va corriendo con... ¡El paraguas! ¡El borracho! El cantarito. La pera. El gallo. La sandía. El nopal. El el melón. La garza. La estrella. El pescado. La araña. La botella. El pájaro. El corazón. La palma. La corona. El árbol. El valiente. La El pino. El gorrito. El músico. La rosa. La luna. El alacrán. El arpa. La mano. El diablito. El tambor. Sale con la chalupa. La calavera. La campana. El venado. La sirena. El mundo. La bandera. El soldado. El negrito. El la escalera. El camarón. La dama. La muerte. El caso. La maceta. El bandolón. Las jaras. El violoncello. El barril. El cotorro. La